Kumbe tutoke out kwa sababu tuje tu chilling hapa baby, tunajua maisha siku hizi, maana kazi ilikuwa nimeweka busy, nikakosa hata muda kuongea na wewe eh, baby eh, sasa vipi, utaswim eh? Ah, mimi naona jua kali yani. Lakini ni nani wewe? Ah, mwingine rafiki yangu baby, unaona rafiki Funga. Hapana rafiki yangu asimu. Rafiki yako sasa nakupigia simu usipokee mwongee kwani kuna shida gani? Chill baby chill chill. Mwache huyu mtamblock tu sijaa. Ah utamblock vipi unasema rafiki yako utamblock vipi tena? Baby chill baby chill. Ah hapana bwana pokea simu kwanza. Tushukulane kisenga hizi. Hapana yani baby yani unanichukulia poa si ndio? Hapana. Pokea simu bana. Sikuchiti mimi. Pokea simu hiyo. Pokea simu. baby usijali baby ni yangu. Hapana, mimi yake yatapita, Hapana, yatapita, pokea simu. Ah, acha tu baby, mbona hivyo lakini? Eh, ah, ah. Baby, I love you, I love you. No, you Yes, I do, baby. Just answer the call. No, I can't. Why not? Because it's just my friend is annoying to me. No, you have to answer for. No, babe. Okay, I'm not a cheater. I'm not a cheater. So what are you gonna do? So who is that? This is my friend. Babe, is your friend is calling you? Okay, are you gonna take this one? Because I'm not a cheater. Give me. I'm gonna do this.